الهيبة احنا الهيبة واللي يخلط راسه تجيبه الهيبة احنا الهيبة واللي يخلط راسه تجيبه إذا تجينا بالطيب ترانا أحلى الطيبة